reka tubonereho no gusengera mwene data yago ahantu ari hose bitewe n'ikibazo kiri mu rubyiruko muri iyi minsi rutorohewe rero mwene data yago turamusengera imana yahindura ubuzima bwe imana yahindura imibereho ye imana yahindura imikorere ye kubera ikibazo cyugarije urubyiruko muri iyi minsi bitewe n'aho ahagaze n'ibyo n'ibyagiye byumvikana ku mashusho media, ku ma YouTube ku maca n'ahandi hose rero reka tubonereho no kumusengera ntabwo ari we gusa hari n'urundi rubyiruko rumeze nka we dukwiriye gusengera rurimo kwiyandarika rurimo kujya mu bintu by'ubusambanyi rurimo kwica ejo heza Kanwa kanyu kavuga ibibi by'ibinyoma n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe hari ibintu hari ibyaha abantu bajya bakora bibwira ko barimo kwirengera ariko bitakabatandukanya n'imana kenshi umuntu agasenga ugasanga yagiye mu bapfumu kenshi umuntu agasenga ugasanga yagiye mu ngeso z'ubusambanyi kenshi imana ikagirira neza umuntu ugasanga yamara kumugira neza kandi yasenze ababaye yasenze asaba imana kugirirwa neza ariko imana yamara kumugira neza ugasanga yiyahuye mu bintu bitari byiza ibyo bintu ntabwo ntabwo birama yes amahoro y'imana kuri mwe mwese muhora mutwereka ko mukunda ibiganiro ducisha kuri zino cano reka tuguhe ikaze twifurize kugubwa neza niba wumva utamerewe neza ihangane nawe ejo n'ejo bundi nawe ubuzima bushobora kugenda neza uyu munsi bishobora kuba byanze minerivare yanze ndetse uburwayi butameze neza ariko ihangane wizere kirisito umwami n'umukiza aragufasha gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi uyu munsi murabona hari umugabo twabanye muri kino kiganiro reka tumwakire atangire yivuga mu mazina ye yombi eh, kugira twese tuze kuza kubana tuziranye muri kino kiganiro turakwakiriye murakoze cyane mm. ah, ndanezerewe kuba muri uyu mwanya mm. wo kuvuga ijambo ry'imana mm. ni byiza cyane ni iby'igikundiro ah, hanyuma amazina yanjye nitwa turi ku nkiko alexandre Ah, ndi umukozi w'imana ndi umupasiteri ah, ndabasuhuje mwese abadukurikiranye imana ibaha umugisha ah, murakoze cyane eh, nawe imana iguha umugisha rero kuba wemeye kuduha umwanya wo kuganira natwe ku ijambo ry'imana ku mpuguro ndetse n'umurimo w'imana imana iguha umugisha cyane rwose amen mm. reka tuguhe umwanya rero ugire icyo utugezaho witeka yagushyize ku mutima ugire ibyo ubwira ubwoko bw'imana umwanya n'uwawe tuguhaye ikaze murakoze cyane hmm. ah, namwe imana ibaha umugisha kumpa ikaze no kuba muri uyu mwanya w'ijambo ry'imana hanyuma ari abankurikiranye ari abari mu bihugu bigiye bitandukanye ahantu aho ariho hose bemerewe kumva ijambo ry'imana kandi ijambo ry'imana ni ijambo rikomeye ni umutsima utera imbaraga ijambo ry'imana rirakomeza iyo umuntu yumva ijambo ry'imana agenda neza iyo umuntu yumva ijambo ry'imana ararama iyo umuntu yumva ijambo ry'imana agera kuri byinshi kubera ko yemeye agakurikira imana imana ikamuyobora rero imana ibaha umugisha mwe bw'abankurikiranye abari mu bihugu bitandukanye ahantu hose kuri iyi cano witeka abaha umugisha murakoze cyane hanyuma tudatinze mazina amazina yababwiye Ah, munyemerere dusome ijambo ry'imana ah, riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya turasoma igice cya mirongo itanu n'icyenda turahera ku murongo n'uwa mbere haravuze ngo dore ukuboko k'uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'imana yanyu n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva erega amaboko yanyu yahindanyijwe n'amaraso intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa kanwa kanyu kavuga ibibi by'ibinyoma n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe mwakire neza ijambo ry'imana inshuti ah, y'imana bene data dukumunkurikiye muri iki kiganiro imana ibaha umugisha ku bw'ijambo rwe kumva inshuti y'imana mwene data unkurikiye ah, imana yacu irashoboye imana yacu irakomeye imana yacu ah, ni imana ireba hose icyarimwe ni imana iri hejuru y'amajuru rero ah, twumvise iri jambo ry'imana ritubwiye ngo ukuboko k'uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza ni koko bene data dufite abantu benshi basenze ariko basengera ku byaha dufite abantu benshi basenze basengera ku bicumuro umuntu agasenga ategereza ko imana yamugirira neza ariko buri munsi uko bwije n'uko bukeye akikanga yisanze mu byaha ntabwo ari byo nta n'ubwo byakagombye kuba kuko ibyaha nibyo bidutandukanya n'imana ibyaha nibyo bituma imana itatwumva iyo umuntu asenze agasenga akiranutse imana iramwumva mwene data nshuti unkurikiye muri iki kiganiro ndagira ngo ureke ibyaha n'ibisa nabyo ahubwo wizere imana iyo umuntu ahagaze mu gihe anasomye ijambo riravuga ngo iyo umukiranutsi aguwe neza umudugudu wiwe ushyirwa hejuru nshuti y'imana mwene data va mu byaha utandukane n'ibyaha kuko Ah, iri jambo ry'imana ritubwiye ngo ukuboko k'uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo kumva ngo ahubwo gukiranirwa kwacu niko kwadutandukanyije n'imana bene data hari ibintu bituma Ah, dutandukana n'imana hari ibintu hari ibyaha abantu bajya bakora bibwira ko barimo kwirengera ariko bitakabatandukanya n'imana kenshi umuntu agasenga ugasanga yagiye mu bapfumu kenshi umuntu agasenga ugasanga yagiye mu ngeso z'ubusambanyi kenshi imana ikagirira neza umuntu ugasanga yamara kumugira neza ah, kandi yasenze ababaye yasenze asaba imana kugirirwa neza ariko imana yamara kumugira neza ugasanga yiyahuye mu bintu bitari byiza ibyo bintu ntabwo birama inama turasaba rero abantu badukurikiranye kugira ngo batandukane n'ibyaha n'ibisa nabyo kuko niba ijambo ry'imana rivuze ngo ukuboko k'uwiteka ntabwo kwaheze n'ugutwi kwe ntabwo kwapfuye ngo ananirwe kumva ngo ahubwo gukiranirwa kwacu niko kwadutandukanyije n'imana bivuga ngo gukiranirwa kw'abantu niko kubatandukanya n'imana mwene data reka gukiranirwa reka ibyaha n'ibisa nabyo kugira ngo urusheho kugirana ubusabane n'imana iyo umuntu yamaze gukora icyaha aba yatandukanye n'imana bivuga ngo muri icyo gihe iyo wamaze gutandukana n'imana ntabwo imana iba ikikumva ntabwo uba ugifitanye ubusabane n'imana ntabwo uba ugihuza n'imana uba wamaze gutandukana n'imana ngo gukiranirwa kw'abantu niko kwabatandukanyije n'imana bivuga ngo ibyaha byacu nibyo bidutandukanya n'imana ibyaho ukora uri ahantu wenyine wiherereye nta kibazo ibyo nibyo bigutandukanya n'imana rero ndagusabye nkwingingira mu mwami wacu Yesu kirisito niba wagenderaga muri izo nzira wamaze gutandukana n'imana ngerega intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa ngo wicara uvuga mwene so ibibi by'ibihwewe mwene data ntabwo Ah, ibyaha bituma duhura n'imana ahubwo ibyaha bidutandukanya n'imana aho urunyumva waba uri muri amerika south africa waba uri ahantu hose mu bihugu bigiye bitandukanye ntabwo ibyaha bishobora gutuma imana ikugeza ku mugambi yaguteguriye rero ndagusabye nkwingingira mu mwami wacu Yesu kirisito ngo garukire aho ngaho utandukane n'icyaha cyaha gituma umuntu atandukana n'imana utandukane n'ibyo ukora aho uri wenyine wiherereye imana iba irimo kureba rero ijambo ry'imana ritubwiye neza ko gukiranirwa kwacu ariko kudutandukanya n'imana ibyaha ari byo bituma imana itatwumva iyo umuntu ari mu gihe cy'icyaha ntabwo ashobora gusenga isengesho ryiwe bigere imbere y'imana ariko iyo umuntu ari mu gihe cyiza cyo kubana n'imana arasenga isengesho imana ikaryumva niba ijambo ry'imana rivuze ngo gukiranirwa kwacu dufite abantu benshi mu buzima barimo kugenda ariko bakiranirwa barimo kugenda babarizwa mu bapfumu barimo kugenda babarizwa mu ngeso mbi barimo kugenda babarizwa mu bitanezeje imana mwene data nshuti y'imana unkurikiranye mwene data mukobwa urimo nkurikiranye ushobora kuba utekereza uti ngewe dufite abantu benshi abakobwa barimo kubona akazi ariko batanzwe ruswa ariko batanze ruswa z'imibiri yabo dufite abantu benshi barimo kubona akazi ariko batanze ruswa zigiye zitandukanye rero gukiranirwa kw'abantu niko kudutandukanya n'imana ndagusabye nk'inginga ngo ureke gukiranirwa bitazatuma utandukana n'imana kandi iyo umuntu yamaze gutandukana n'imana ijambo ry'imana ritubwira neza ko aho umwuka w'imana atari abantu bihindura ibyigenge iyo umuntu yamaze gutandukana n'imana nta guhuza n'imana bagifite iyo umuntu yamaze gutandukana n'imana nshuti yanjye mwene data muvandimwe rwose nta hantu aba akibarizwa rero <coughs> ndakwinginze mwingingira mu mwami wacu Yesu Kristo shaka ikintu cyatuma uhura n'imana shaka ikintu cyatuma ugirana ubusabane n'imana ese ni iki Nuko wahindura ibyo wagenderagamo ugakora imirimo imana ishaka ugakora ibyo imana ishaka ugakora ibigendanye ibintu biri mu mugambi w'imana niba ijambo rivuga ngo gukiranirwa kw'abantu niko kubatandukanya n'imana reba ahantu wakiranirwaga ureba uburyo wamaze gutandukana n'imana urebe uburyo wagendanaga n'imana uyu munsi ukaba utakigendana n'imana ureba uburyo wumvaga ijwi ry'imana uyu munsi ukaba utakiryumva mwene data inshuti z'imana mugore unkurikiranye kuri kuri iyi cano ndakwinginze narababaye cyane mu minsi yashize umuntu yarampamagaye ati mukozi w'imana pasita ngwino unsengere ngezeyo ntangiye gusenga imana irambuza imana imaze kumbuza ah, ndamubwira inti imana irambujije banza wature aratura imana imbabarire gukubitana abana umujinya imana imbabarire gutongana mu rugo arangije arekera aho ngaho mwuka w'imana aransanga aramishyurira arambwira ngo nimubwire ah, ndamubwira se kubera icyo utatuye gusambana arancecekesha kumbi umugabo yari mu cyumba aryamye arancecekesha kugira ngo umugabo atabyumva ndamubwira inti se ejo bundi byagenze gute ah, hari ku hari kuwa gatatu ndamubwira kuwa gatatu w'icyumweru cyashize kw'imana imbwiye ko waciye inyuma y'umugabo byagenze bite ati pasita ati ceceka ceceka atabyumva ntoya natura nireka twature ah, ndangije umwuka w'imana mu bwenge ndamwatuza maze kumwatuza arambwira ati pasita nkimara gukora icyaha nari mfite akazi keza nkirukanwaho none ndagira ngo utsengere uyu munsi wa none rero akazi uboneye mu byaha inshuti y'imana ntabwo karamba akazi ubonye watanze ruswa y'umubiri ntabwo karamba akazi ubonye watanze ruswa ntabwo karamba ndakwinginze garukira aho ngaho we wagendaga wajyaga wajya ugaca inyuma uwo mwashakanye garukira aho ngaho si byiza ntabwo ari byiza gukiranirwa kw'abantu niko kubatandukanya n'imana niko twasomye ijambo riri muri Yesaya rero wari umaze ibisukiranirwa rero garukira aho ngaho duhere ko ah, tuvuga no ku rubyiruko rubyiruko nimwe rwanda rw'ejo rubyiruko nimwe buzima bw'ejo hazaza rubyiruko ejo hanyu ni heza nimureke kwiyahura mu byaha ntabwo ibyaha ari byiza ntabwo ibyaha bituma umuntu arama ntabwo ibyaha bituma umuntu yubaka urugo ndakunda binginze rubyiruko mu nkurikiranye ejo hanyu ni heza imbere hanyu ni heza garukira aho ngaho ntabwo ntabwo ibyo byaha kunywa itabi ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza ibaze nawe gutandukana n'imana ugatandukana n'umuryango ah, ndetse rimwe na rimwe Ah, ntabwo ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza garukira aho ngaho imana iragushaka mu mwanya mwiza ah, niba ijambo rivuga ngo gukiranirwa niko kudutandukanya n'imana rubyiruko mu gihe uzaba utakiraniwe uzaba ufitanye ubusabane n'imana icyo ushaka icyo usaba cyose imana izakiguha rero dufite urubyiruko rw'abakobwa barimo barasambana bagakuramo indwara za sida barimo barasambana bagakuramo indwara zigendanye n'izo mu mibonano mpuzabitsina ariko ntabwo ari byiza mugarukira aho ngaho ubusambanyi ntabwo ari bwiza kunywa ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza ndabinginze aho urunkurikiranye mu gihugu mu bihugu byo hanze bigiye bitandukanye ndabinginze mugarukira aho ngaho kandi nawe wabashije kugendera muri ibyo ngibyo haracyariho imbabazi z'imana haracyariho kugirirwa neza n'imana haracyariho imana iracyagukunda imana yanjye icyaha ntabwo yanga umunyabyaha ihora yicaye ku ntebe y'imbabazi iteze amaboko ishaka ko hari uwagaruka ndakwinginze rero nkwingingira mu mwami wacu Yesu kirisito nawe wabigenderagamo wakoraga uwo mwuga w'ubusambanyi garukira aho ngaho ntabwo waramira mu byaha nawe wakoraga umwuga wo kunywa ibiyobyabwenge garukira aho ngaho ntabwo waramira mu byaha ndakwinginze rero nkwingingira mu mwami wacu Yesu kirisito wowe unkurikiranye haracyariho imbabazi z'imana imana ihora yicaye ku ntebe y'imbabazi iteze uwayigarukira kugira ngo imwakire so rero ntiwumve ko wowe wari ubimaze igihe imana yakuretse ntiwumve ko imana yagutaye imana iracyagukunda rero uracyafite amahirwe yo kwihana uracyafite amahirwe yo kubabarirwa uracyafite amahirwe yo kwakira yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe akakubabarira imbabazi zikakugendaho buntu bw'imana bukakugendaho kuko kw'imana kukabana nawe imana ikaguha amahirwe ya kabiri yo kongera kugaruka mu buzima buzima imana ikaguha amahirwe ya kabiri yo kongera kugendera mu buntu bw'imana rero wowe unkurikiranye muri iki kiganiro imbabazi z'imana ziracyariho imana iracyagukunda ntiwumve ko byarangiye ntiwumve ko imana yagutereranye ntiwumve ko imana yakuretse ahubwo imana iracyagukunda so rero imana igufiteho umugambi mwiza imana iracyagutegeye amaboko garukira aho ngaho birashoboka kuba hari igikomere watewe n'imiryango birashoboka kuba hari igikomere watewe n'abavandimwe ukiyahura muri izo ngeso bitewe n'igikomere wahuye nacyo ukajya muri ibyo ngibyo bitewe n'ibikomere wahuye nabyo haba ari ku buzima bw'ababyeyi haba ari ku buzima bw'abavandimwe ariko imana iracyafite imbabazi imana iracyagutegeye amaboko imana iracyagutegereje ko wagarukika kwakira yamara kukwakira ukaba umwe nawe Ah, niba ijambo ryatubwiye ngo gukiranirwa kw'abantu niko kuyitandukanya nayo mu gihe utarimo gukiranirwa bivuga ngo ufitanye ubusabane n'imana rero muri aka kanya ah, ndakwinginze ah, kubwo wumvishe uyu mwanya wumva wagarukira imana kubwo muri uyu mwanya wumvishe wakongera guhindura ibyo wagenderagamo kubwo muri uyu mwanya wumvise wakongera guhindura inzira zawe ukagendera mu nzira zo gukiranuka ukabana n'imana kugira ngo wongere ugirane ubusabane n'imana inshuti y'imana tubonye abantu benshi imana igiriye neza bitanyuze mu nzira z'ubusambanyi tubonye abantu benshi imana igiriye neza bitanyuze mu nzira mu ngeso mbi tubonye abantu benshi imana igiriye neza tutanyuze mu migambi mibi tubonye abantu benshi imana itabaye kubwo kubana n'imana so rero imana iguha umugisha imana ikumvire turababaye tubabajwe n'ibintu byinshi hari ibyo turi kugenda twumva ku mashusho mediya hari ibyo turi kugenda twumva ku mayutube agiye atandukanye hari ibyo turimo kugenda twumva ah, ku bitangazamakuru bitandukanye ariko imana iracyagufiteho umugambi mwiza imana iracyagutegereje nshuti y'imana ntabwo imana yakuretse imana iracyagufiteho umugambi mwiza ntabwo imana yakwibagiwe imana iracyagufiteho umugambi mwiza haracyariho haracyariho umwanya wo kugarukira imana haracyariho umwanya wo kubana n'imana ndakwinginze rero nkwingingira mu mwami wacu yesu kirisito ndakwinginze garuka imana iracyagufiteho umugambi mwiza wowe rero wumvishe iki kiganiro wahindukira wavuga ngo mfashe umwanzuro wavuga ngo mfashe umwanya wo kongera guhindukira nkabana n'imana uwiteka akwishimire uwiteka akugire neza rero ijambo riravuga ngo nimugaruka nanjye nzabagarura nimungarukira nanjye nzabagarukira rero imana yo mu ijuru iracyategereje ko wayigarukira kugira ngo yongere ikugarukire nayo niba ijambo ryayo ritubwiye ngo gukiranirwa kw'abantu niko kwadutandukanyije n'imana rero wari waratandukanye n'imana utakigirana ubusabane n'imana wajya kuryama ukarota inzozi mbi kubera ibyaha wirirwamo ukarota inzozi z'ubusambanyi wajya kuryama ukarota uri mu marimbi wajya kuryama ukarota abadayimoni bakwirukankaho wajya kuryama ukarota bapfuye ari buri kumwe nabo gusa kubera inzo ingeso mbi wagenderagamo buri kintu cyose wakoraga ntabwo wakibunaga ko ukiri mu mugambi w'imana ariko uyu mwanya nuramuka wongeye kugarukira imana ukavuga ngo yesu nongeye kukwatura nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye uratangira urote neza uratangira imitekerereze yawe ibe mizima uratangira imigambi yawe imana itangire kugukoresha mu bintu bigiye bitandukanye nshuti y'imana uyu mwanya rero wari ufite amahirwe yo kongera kuba mu mwanya w'imana wari ufite amahirwe yo kongera kugarukirwa n'imana imana yo mu ijuru ikakugira neza rero uyu mwanya aho uri waba uri mu nzira waba uri mu nzu iwawe waba uri muri salo yawe waba uri mu modoka waba urimo ugenda kurikirana iki kiganiro ni cyiza kirahindura ubuzima bwawe iki kiganiro ni cyiza kirahindura imibereho yawe iki kiganiro hari aho kiri bugukure hari n'aho kiri bukugeze jambo riravuga ngo iyo umuntu ari muri kirisito yesu ibya kera biba bishize rero hari ibintu bigomba kurangira ku buzima bwawe hari amateka agomba kurangira ku buzima bwawe iyo umuntu yavuye mu byaha hari amatangazo mabi imana imanura niba witwaga indaya ukitwa umunyamumaro niba witwaga icyo ntazi ukitwa umuntu umuntu w'agaciro rero imana ishobora guhindura ukaba umuntu w'agaciro imana ishobora guhindura amateka ukaba umuntu buri wese yazakureba akakwifuza ukaba wo kwifuzwa buri wese yazakureba akifuza kuba mu mwanya uhagazemo rero ndakwifuriza kugaruka gusohokera aho ngaho imana iguha umugisha imana ikugirire neza imana ikwishimire muri byose kandi umugambi w'imana ube kuri wowe mu izina rya yesu kandi imana ikwishimire ubuntu bw'imana bukubeho buhagaritse buhagaritse buhagaritse mm, reka tubonereho no gusengera mwene data yago ahantu ari hose bitewe n'ikibazo kiri mu rubyiruko muri iyi minsi rutorohewe rero Ah, mwene data yago turamusengera imana yahindura ubuzima bwe imana yahindura imibereho ye imana yahindura imikorere ye ah, kubera ikibazo cyugarije urubyiruko muri iyi minsi ah, bitewe n'aho ahagaze n'ibyo n'ibyagiye byumvikana ku mashusho mediya ku ma yutubi n'ahandi hose rero reka tubonereho no kumusengera ntabwo ari we gusa hari n'urundi rubyiruko rumeze nka we dukwiriye gusengera rurimo kwiyandarika rurimo kujya mu bintu by'ubusambanyi rurimo kwica ejo heza h'abana b'abakobwa kandi ejo heza hari ahabo rero reka tubonereho gusengera umwene data yago n'urundi rubyiruko ruhagaze nkawe Ah, rufite imitekerereze nk'iye kugira ngo imana ihindure ubuzima bwabo mu izina rya yesu reka dufate uyu mwanya wo kumusengera data mu izina rya yesu kirisito imana ikomeye imana yo kwizerwa imana iri hejuru ya byose turagushimiye kuko ari wowe waremye umwana w'umuntu uzi ko aza mu mikorere ye izagenda neza uyu munsi umwana w'umuntu akaba yarakugomeye kugeza n'uyu munsi akaba akigendera mu ngeso mbi nkweretse mwene data yago ahari hose muri iki gihugu cy'u rwanda ndetse n'inkuru zirimo kugenda zitambuka ku mashusho media ku mayutubi n'ahandi unyemerere ntabwo ari we gusa hari n'urundi rubyiruko rumeze nkawe unyemerere umusange umukize mukuremo umutima mubi mwami imana nyaguhora ku ngoma mugirire neza neza rwose mwuzuza umunezero mana y'icyubahiro namara kunezerwa azagubwa neza kubera ibintu harimo mwami wabasha kubimukuramo igihe arimo wabasha kukimukuramo ukamutereka ahantu nawe akabwira abanyarwanda ko ibyo barimo atari byiza n'abanyarwandakazi ukamugira neza rero waravuze ngo kubwo kugira neza kwawe uhora wicaye ku ntebe y'imbabazi uteze amaboko utegereje umuntu wagaruka wari mu byaha ukamugira neza ngaho hindura urubyiruko ntabwo ari rwo gusa uhindura abanyarwanda n'abanyarwandakazi abari bafite imitima mibi bahindure bagirirwe neza nawe ubishimire mwami numara kubishimira ubagire neza bakure muri ibyo bihe barimo ubashyire mu bihe byo kukunezeza kunezererwa no kubana nawe urakoze kuko uri uwiteka nyiri icyubahiro icyubahiro ni kibi cyawe ni mu izina rya yesu ame ame ame imana ibahe umugisha ndabakunda imana ibishimire imana ibagire neza kandi ubuntu bw'imana babeho dukunda abanyarwanda n'abanyarwandakazi abari mu bihugu byo hanze badukurikiranye mwese turabakunda kandi mujye mwibuka kureba ibiganiro bizajya bibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi imana ibahe umugisha murakoze amahoro y'imana bane namwe shalomu shalomu